जतन आनी चैनल लामसोग निरक सब्सक्राइब खाया कह हंके खाइए नारक लाइटी आंगो माहाय चाकरी नि जब नोटिफिकेशन कताल कताल सफाइपुर रग हिंके आ আপলোড খাই খাই কি নটিফিকেশন রক নিরংনি অর সকইনে নিরং আপলোড সিনাই নিরং যে নিরংনি নাংমানি ন যেফ্রনে সিউই তংনাই যা তাইনি বাকে নিরক সাবস্ক্রাইব খাই ফোন কি খাই লাগে নারগি তংনাই kita tabok kamu to le le tengjak pa neng kena ang tabok romani apa apane tabok kamu paksa siya koroni bage so romani si nke eh, sinai to silahana siya ko ke si si di monita <clears throat> ingke tak tps eh, ni tege ldc mani najakai L di ni bagai di kam type ni bagai grade 4 eh, six ni bagai najagai mani hinke tabo s zero ni bagai hinke 11 hinke s zero ni bagai hinke 16 hinke bo hake najak nai ta hinke ur ni hinke 23 oro ur o hinke tabo mm, je mark kebang e bo hairo ni bagai ur oh sogi mau bo haita hinke eh, light division o jaga naile grante hingke qualification hingke 12 pass hingke ne khai manai hingke 12 pass hingke khai manai o jaga hingke boni pore ke 18 বছর ni siming 40 বছর jaga hingke ST rok ni bagui hingke relaxation manai 5 বছর hingke SC ST rok ni bagui ta hingke 5 বছর manai hingke 45 kai kini 5 ke rok manai त्यही बनाइनेले kita sistema tomar roto bisa kaha ke detail sinyal ini Oke, tabak nih ini komputer typing nang nai do, bolje ke pana or jaga ko mini do, boherog nih pakai pun nang nai ta mini do 40 40 watt makar nai kaisa mini do, Okay. written exam bo MCQ rok bo tongnai tei omhai descriptive type rok tongnai ta omo letter writing bo hairok suijaknai jatok bo hairok ni bagui bo tongo hingkhe exam center hingkhe ni rok agartala ambasa belonia dharmanagar kailasahar bohai udipur bohai rokom bo nahmanai hingkhe online form fill up খাইগানি বাগে নিরক নাংলা হাংকে sadi ang omoni video alada ke kagiro ni ro online form fill up ni omo nangge omo ke video nangge insyaallah hake ang upload kagiro na kini kan channel no subscribe kai kon ke subscribe kai ke tongoi to di notification ro mana ja ke tong mala hang ke pinche sikang ni ro nai ja ni jage ke tepe or saka ke omon ke syllabus or jaga bengali english oh bengali kore lekha इनके और इंग्लिश इंग्लिश ही रिपोर्ट आई थिंक बाहेरावनि बागै और जगह forty forty what forty forty मार्कनि मार्कार मास हुने और जगह फाइटा इनके बनफोर के 60 mark nih, hinke mcq bo yang nai hinke te general mo nulis ni go 100 ni go or jaga hapana or jaga go mcq simi ya do or jaga mo eh, tiga tongo mark আছে hai অম হাই কত জাত ta তা হাই কে তে নাই নিগরান কে tak phi rog rogani hinke or jaga ders teka st roni bagai hinke hinke alkani bagai hinke 200 और जगह हाबा हिम एस टी एस सी रनि एस सी एस टी रनि बागे हिंके बीपीएल होल्डर बहाय रनि बागे हिंके देर देरस टेका रजक बले हाबानो बतेकसा बारा आंगै थांनाय ता और जगह वन म वन एट्टी फाइव रक काहिने पॉइंट सिक्स संनाय और जगह one eighty five point six और जगह चार सौ हके नाजानाय ता निजे साकसा खायानि हिंके आसुके पेमेंट थांनाय ता हिंके दुकानाव गथ' बुसुराव नायसिया hingke aswngno jotono hambai hingke nirokbo ani channel no subscribe khaiko tebo sapio ang subscribe khaigui tongrokla ha hingke ang omhai ke bagai roko mani kete podre poda ang toy ini om hai ni rok ano coba lah ke ni rok na ini salah ha ke ni rok ano komen khagi salah ha hai video om hai video na ini salah ang toboi ini tapi ni rok general knowledge ni pan nang lah ha kayak ke hai sakri nih simi pan na tong lah hai kayak ke podre podje ni rok nang mani salah kita ingke buah no nuna ang ingke te admit card rok sok paila han ni rok engke o ma tps ni admit card rok nangla ha engke bo hai ni bagai bo ang video toy poi pin lo rok admit card sok paila ha engke engke bina bo sia tong nai rong no kisa share bo khai ro lai ti engke bo te bo sinai jar